你看一下你的脚，你能看见我的吗？这是我右脚，你看见了吗？左脚还是右脚那个脚多一点，一般人是不是左脚那个这个脚稍微的明显一点？举手，举手。一般来讲啊，我跟你讲，右脚明显的，你踢左腿踢的好一些，是不是这样的？你看我左脚上没有。 就说明我不怎么踢右腿，明白吗？哪个脚讲多，说明另外一只脚一般来讲踢的比较牛逼。然后脚上没剪的，说明什么？说明他没训练。你这样看一个人，好，你场馆来了，他说那个老师，我一新手，我要训练。你看，感觉感觉子像要练过的。然后呢，你怀疑他要踢你的馆，你这样把袜子脱了，开始你讲。他要像像我这样，他骗你的。啊，他要是光的，什么都没有，他是个新手。他要有，压一天天训练的人，过来可能要揍你，小心点。 点击加关注，私信我们报名 H B W 欧式泰拳线下教练资格培训。二月十日上海站，二月二十四日深圳站和三月十六日北京站。